フォルテおはようございますフォルテです本日はピアニストのフォルテ君はどのくらい1時間で上手になるのか初見から練習を圧縮して公開していきたいなと思いました本日挑戦する曲はこちらクマンバチブンブン ンブンこれからというお花なのでねもうハチさんがチューチューチューみたいな感じでクマンバチを弾いていきたいなと思いまっちゃえー、知ってますかパラダラパラダラパラダラパラダラパラダラパラダラパラダラディーチャーってやつです初見タイム初見をするまでにめちゃくちゃ音で聞いてえある程度曲が頭にある状態ですあズルとか言わないでくださいピアノを弾く時間が1時間です 何回弾いたかわからなくなっちゃった20分ぐらい使いましたじゃあ早速弾けないところがある程度分かったのでここからちょっとね部分練習をしていきたいなと思いますあと40分部分練習をして最後にちょっと通してみたいなと思いまっちゃ右手が難しい曲ですね 1小節ずつ練習していきます。弾けないところはこうやって練習します。でかすぎでかすぎ ちゃいますってわざと。うん、それ というわけで、1時間が経ちました。それでは、お披露目タイムです。えー、完璧にはまだ弾けないけど、まあ、7割、6割ぐらいは、弾けると思います。というわけで、レッツショータイムキランあんま早くないよ。 <laughs> 本気をかけておくあんま早くないけどね。遅いとかマジでコメント来たらもう、あー、あーやけどね。 正直に言おう。えー、フォルテさん、かっこつけてちょっとあの、自分が弾けるテンポの1.25倍ぐらいちょっとしちゃいました。やっぱダメカメラって。カメラがあるとこうやってね、撮られてるけど、かっこつけちゃう。えー、誠に汚い音楽を出してしまい申し訳ございません。まあでもこんな感じで、シャーとはね、適当に、適当弾きっていうんだけど、これはね。これはちょっとダメな例で。僕がね、撮影する前に、 1時間経って今からちょっとその前に1回弾いてみたテンポはこのテンポで弾きました ショパンの CD を作るために練習をしてるんですけども、まあそのね、気分転換の休み時間に練習していきたいなと思いまっちゃ。えー、ピアニストの1時間は、かっこつけるとまあまあ早いテンポで弾けるけど、やっぱり弾けなかったもしよかったら、グッドチャンネル登録お願いしまっちゃ。グッバイ 미드그레테 아리가토레 요케라마금 타마오스테테 남나라 참네르 토로크시테네 뭘 맞춰 옷을 맞춰 맞춰 맞춰 맞추르볼 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰